Het is kwart voor twaalf hier in Balikpapan en ook hier op het vliegveld was alles weer prima geregeld. Inchecken was echt een fluitje van een cent. En we gaan nu naar het volgende eiland, Bali. Bye, Grand Jet Balikpapan. vliegveld van Bali tot in Ubud is het één grote chaotische drukte. Het lijkt soms wel drukker dan in Jakarta. Maar als je de juiste paadjes weet te vinden, zoals deze, dan kom je ineens in een oase van rust, zoals bij onze bamboehut. Thank you. wil het toeval dat de zus en zwager van Aline ook op Bali zijn. En daar gaan we nu op bezoek. Ons tweede huisje op Bali ligt ten noordwesten van het centrum van Ubud. Voor de kenners vlak achter de Bintang supermarkt. for the de workshop. een lichtere kleur en dan bouw je het steeds op en dan wordt het steeds donkerder. zijn aangekomen bij alweer het laatste hotel op onze rondreis door Indonesië. De Oasis Lagoon in Sanur. Het is 7 uur hier in Sanur en we gaan nu Balinees leren koken. En nu eerst een bezoekje aan de lokale markt. no stick this is ready ya mm -hmm. Het was een les en uh, wordt vervolgd. zijn vanmiddag vertrokken vanuit Bali richting Kuala Lumpur. En ik sta hier weer op de plek waar het vier weken geleden zo'n beetje begon. Onze rondreis door Indonesië, Java, Kalimantan en Bali. We hebben ontzettend genoten van onze rondreis. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van het kijken naar onze vlogjes. Graag tot een volgende.